Здравствуйте! Перед вами порционные тарелки из Риштана, расписанные вручную. Они сделаны мастерами, унаследовавшими знания и навыки от своих предков. Каждая тарелка имеет диаметр около 25,5 см. Вся риштанская посуда делается с помощью гончарного круга, как это делали до появления электричества – Именно поэтому от тарелки к тарелке размер немного гуляет, как правило, не более чем на пол сантиметра. Эта узбекская посуда станет прекрасным дополнением к вашему столу для всех любителей восточной кухни.